berangkat dari penolakan pemasangan listrik oleh PLN kita berusaha untuk punya energi sendiri yaitu dengan energi surya pemesanan yang pertama yang datang itu inverter Tahwer ya inverter Tahwer 1000 kita isi Ih, ternyata ada dua dusnya. Ini buka bisa enggak Hmm. Ada apa? ada, mulut buayanya ada. Ya, pakai bubble bar. Kita bisa enggak bubble ya, Sesuai kayak di gambarnya persis pertama muka berfungsi tapi yang beda ini yang cuma satu ya, Tanya. Hmm. dipesan dari toko Tokopedia, tokonya di Bandung, dua hari langsung datang. Semoga tidak ada halangan. <laughs> ya, disambung sih nanti pemesanan pada hari yang sama yang tower dikirim oleh si cepat untuk uh, yang berikutnya dua hari berikutnya datang itu uh, kontrolernya STT pesan dari Jakarta ini dilewatkan CME untuk Tower dan STT menggunakan reguler tapi untuk yang dari Bandung dua hari datang untuk yang JNE dari Jakarta empat hari baru nyampe di alamat plastik sambil nunggu PV-nya kita buat dulu rak untuk aki ya PV-nya sudah lima hari sudah ada uh, apa namanya di trackingnya JNE sudah ada di gudang dua hari selama dua hari tapi diambil belum boleh karena minimal untuk JNE tracking itu 7 sampai 9 hari. Pas kebetulan kita lewat tapi untuk diambil belum bisa karena belum 7 hari. Karena kita tidak punya tempat, kiosnya kecil banget. E, semua barang sudah penuh sesak. Aki harus digantung di atas, maka kita buat rak dengan menggunakan besi L lubang bikinnya cukup lama karena kita harus banyak mikir ya, tanpa gambar ini jadi semua spontanitas saja hanya ada di otak tanpa digambar oh ya untuk mountingnya eh, PV juga kita buat dari besi L lubang malum ini karena untuk kelas kucingan semua harus serba irit. Akhirnya panelnya datang juga setelah uh, apa untuk pihak CNE meminta alamat detailnya di Tokopedia. Nah, ini catatan untuk teman-teman yang di Tokopedia. Kalau di Tokopedia nggak perlu pakai PIN kalau bukan di kota besar ya, karena CNN-nya tidak punya kemampuan untuk tracking pin menggunakan uh, Google Map yang dipakai oleh uh, multi eh apa Tokopedia. karena atap warung dari asbes maka kita masangnya harus hati-hati untuk mounting saya pasang dari bawah wah ngangkatnya luar biasa sempat bikin dua asbes yang sudah pecah jadi ambrol ini dipasang di atas uh, sore hari terus diteruskan pagi hari uh, eh, sempat bocor ini di mountingnya jadi harus ditempel-tempel dipasang sendiri demi pengiritan semuanya demi penghematan semuanya karena keterpaksaan dari terpaksa menjadi harus bisa. menggunakan peralatan seadanya sambil nyari-nyari sisa di dapur ya dimaklumi ini belum rapi harusnya ini sambungannya ditaruh di dalam bukan di luar begini biar agak rapi tapi lumayan ini untuk hari mendung sudah bisa menjalankan satu uh, stiker aktif dan laptop yang dipakai untuk uh, apa sehari-hari untuk bekerja sehari-hari kalau malam kita pakai lampu led 3 volt punyanya eh, apa ini elektronik untuk mobil ini aksesoris mobil atau kendaraan ya ada 3 volt 5 mata ya itu tadi cara saya membuat energi alternatif karena memang tidak bisa dapat sambungan dari PLN karena kios saya tidak punya siup dan untuk pasang 1300 saya juga tidak mampu karena hanya menyanyiakan energi saja. Bangga menjadi bagian dari masyarakat energi bersih. Mari kita bersama-sama menuju dunia yang lebih bersih dengan energi bersih panel surya.